ちパルスを送ーカたすら くために旅立ってシェルチー消滅せよ消滅せよマジカルゲートグラディオンそれほどまでにこのデリトロスの邪魔をしたいか ならばそろそろわしもゲームに参加してやろうまずは見せてもらう貴様が選んだ人間ウェブダイバーの力とやらをデリトロス消えたグラディオングラディオングラディオン たんだグラディオンあいや何でもない気のせいだろそれよりケントうん今日もカイトは見つからなかったけどじゃあそろそろ俺帰るよ先行くぞカロンそうか気をつけて帰るよケントえあいやじゃあまたねバイバイ何だったのだあの時感じた悪意にしたジャギが 顔洗ってらっしゃい分かってるよ兄ちゃん早くしないと遅刻しちゃうよ分かってるよえ参ったな兄ちゃん早く父さん母さんおはようケント朝ごはんはちゃんと食べていくんだぞ イト今朝どこかに出かけてたのかいううん僕ずっと家にいたよずっと何言ってるんだよカイトお前いなかったじゃないかずっと覚えてないのか夢の続きかいケント夢なんかじゃないよデリトロスが侵略してきて逃げ遅れたお前や世界中の子供たちがマジカルゲートに閉じ込められてそんな大変な夢を見たの夢じゃないよなんだいそのデリーなんとかってやつは そんな奴が来たって父さんたちがお前たちを守ってやるさ父ちゃんかっこいいカイト <laughs> 兄ちゃんたら変なのさあ早く食べて学校へ行きなさいさて俺も行くかそそんな何言ってるのよカイトなら昨日も一昨日もずっとうちにいたじゃない漫画の見過ぎだ大体 人間の意識をネット世界に送り込むなんてことできるわけないだろう違う夢のわけがないそうか俺今ベッドの中で夢を見てるんだつまりここは夢の世界その証拠にこんなことしたって痛くない痛いじゃないかっていうことは夢じゃないってことそんなバカなそうだグラディオンのコントローラーない コントローラーがないえプラグターミナルまでないカロンどうなってるんだよこれはカロンおいカロン黙ってないでなんとか言えよ兄ちゃん何やってんのさ遅刻しちゃうよカイトカロンは父ちゃんが作ったミニコンだよ喋るわけないじゃない先行くよ待てよカイト ゃんですそのギャグ最高いやおはよう健太君いや翔さんも直樹も翼までまだマジカルゲートに閉じ込められているはずなのにどうかしたのかよ健太いいや何でも何でもないよ何がどうなってるんださっぱりわからないよ健太くんおはようグラディオンそうグラディオン葵ちゃんは知ってるよね 葵ちゃんのおじいちゃんが作ったマジカルゲートを守るためのプログラム知らないわ何のことそんな何言ってるんだグラディオンだよケント君どうしたんだケント葵ちゃんみんなだって覚えてるだろみんなを助けてくれた正義のウェブナイトのことな、なんやのグラディオンってそれ新しいゲームかおはようみんなおはよう 全員揃ってるな風が流行ってるようだから気をつけるようにそれと明日はいよいよ図工の宿題の提出日だみんなくれぐれも忘れるなよはいこんなところにいたんだケント君葵ちゃん探したのよ放課後みんなで遊びに行こうって約束したでしょ みんな待ってるわよ、うん、どうしたの今日のケント君元気なかったけど具合でも悪いの実はうんそんな夢見たんだ夢違うってあれは夢よだってそんな事件起きてないしみんなちゃんといるじゃないだけどじゃあケント君私が嘘ついてるってそう思ってるの、うん ひどい私知らないのにグラディオンなんて本当にそそうだよね夢に決まっているよねロボットと合体して悪いやつと戦うだなんてごめんね葵ちゃん俺どうかしてたみたい分かってくれればいいのああじゃあ行きましょうみんな待ってるわ行くってどこに決まってるじゃないマジカルゲートよマジカルゲートマジカルゲートって ゲームセンターみんなお待たせ遅いぞ兄ちゃんカイト何やってたんだよケント俺との100番勝負に遅れるなんてたるんでるぞなんだとよし勝負だ直樹行くぜ直樹これで勝てば40勝39敗俺のリードだ いただきますねえねえ今日ね学校でプールがあったんだそれでね小さいプールを全部泳げたんだすごいでしょこれ美味しいね本当お料理の本とにらめっこしてチャレンジしたのよ何事にもチャレンジは必要だなそうだね父ちゃんカイト1個やるよああ どうしたケントい今そこに箸をそうやって差し出すんじゃないあごめんなさいおかしなやつだなおかしな兄ちゃんまあ夢でよかったんだよなみんな無事だったことだし グラディオン本当にお前は夢だったのかケントケントグラディオンカロン <laughs> 気のせいだよなよし図工の宿題やっちまおう もう一度コントローラーを作ってプラグイットすればあれが夢だったのかそれともどうだ直樹51勝49敗俺の勝ちだ 寝ちゃったもう一息だ頑張ろうってなんだカロンか脅かすなよ違うここは俺の世界じゃない どうかね結城君以前マジカルソナーが故障した原因は分かりませんマジカルゲートで起きた何かが影響していることは間違いないのですがとにかく修復を急いでくれたまえはい一体マジカルゲートで何が起きているんだ あの時もそうだった俺は俺を呼ぶ誰かの声を聞いたんだケントケントえ誰俺の名前を呼ぶのは気をつけろケントマジカルゲートは狙われているそうしたら急に心の中に浮かんできたんだ機関車に変形する騎士の姿が声と向かい合った時気がついたら俺は 君の姿をしたグラディオンコントローラーを作っていたんだケント一緒にお勉強しましょう君はずっと俺に呼びかけてくれたんだなマジカルゲートからケント釣りで勝負だ俺はグラディオンの声を聞いた兄ちゃん急がない遅刻しちゃうよ間違いなく俺は聞いたグラディオンの声を覚えてるああ覚えてるさ ケントあの声は夢じゃない俺とグラディオンとの友情が夢のはずがないケン夢じゃないケントケントここはケントケントダイバーランドなんかじゃないクソみんなを使って俺の心をもてあそびやがって許さない許すものかデリトロス イッチをグラディオンそうすればそこから脱出できるよしおじいちゃんんおおマジカルソナーが回復し始めたか やっぱりここはマジカルゲート 無事かケントうんでもこれは一体デリトロスの仕業だやっぱりそうかヤスはマジカルゲートからダイバーランドへ帰る途中のケントを捕まえてマジカルゲート内に作った偽のダイバーランドへと転送したんだでもデリトロスは何で俺なんかをそれはウェブダイバーというものに興味があったからだ今の声まさかデリトロスだえっ とウェブダイブだウェブダイブグラディオンあれは出たなデリトロスデリトロス そんなバカなありえないこの大きさのプログラムがマジカルゲートに存在できるなんて明らかに容量を超えているこれは一体グラディオンジャガオンシャークオングリフィオンフェニコンへデリトロス接近します頑張ってケント君よくぞわしの仕掛けたゲームをクリアしたまずは褒めてやろうだが貴様には失望したぞ ウェブダイバーがどれほどのものかと思えば所詮はただの人間いくら調べても貴様は単なる細胞の塊に過ぎんそんなものがプログラムを超える力を持とうはずがないましてや絶対かつ永遠の存在であるこのデリトロスを倒そうなどとは愚かの極みだやはりそうかお前には理解できないのだ人の心心に秘められた勇気や友情無限の力を 俺はお前を倒すそして救い出すんだマジカルゲートに閉じ込められたカイトをみんなをならば無限の力とやらここに示してみようウェブダイバー何だったんだ今の攻撃されたのか違う目があっただけだ目があっただけ奴の視線だけでも衝撃波としてあれだけの威力があるということだ 我々とはスケールもパワーも桁違いだどうするグラディオン散らばれ固まっているとやられる、グランバルカンバラバラじゃダメだみんなの攻撃を一点に集中させるんだその場所はあいつの中心点だよっしゃ こんな手でこのデリトロスを倒そうとふざけるなデリトロスからの強烈な視力をキャッチブラディオンを除く自衛プログラムダメージ限界もし次の攻撃を受ければ崩壊してしまいます 限界成長しろ成長するのだグラディオンそして思い出せウェブナイトがなぜ一体ではないのかなぜ同じタイプが一体としてないのか <laughs> よくわかっただろう人間ごとき知的生物体に無限の力などないことがさあこれで終わりだ負けるもんかん けるもんか負けるもんか負けるもんかおグラディオンとフェリコンのプログラムがリンク新たな自衛プログラムへと成長しますおじいちゃん、うん、やったぞ ウェブチェンジフェニコンアタックモードグラビオヒートモード合体しただヒートウェー 念だったな貴様たちが今倒したのはわしのほんの一部に過ぎんデリトロスお前の目的は何だ一体何を企んでいるいずれわかることだその時まで貴様たちが生き延びていればの話だがなデリトロスお前がどんな手を使ってこようが負けるものか絶対に るダイバーランドコスモエリアで待ち受ける巨大なウェブナイトその名はドラグオンかつてない強敵を前に俺とグラディオンは最大のピンチを迎えるしかもドラグオンと共に現れたウェブダイバーはあの直樹だった次回電脳冒険記ウェブダイバー黒い衝撃ドラグオンにプラッ